ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਡ ਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੂਹਾਂ ਮੂਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਗਾ ਦੇ ਔਰ ਰੱਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੀਏ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਵੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਵੇ ਸੋਣਾ ਤੇਰਾ ਜਾਨ ਕਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨੇ You are listening to Hardcore Boosters. ਕਰਦੀ ਆ ਗਾਨੀ ਛੱਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਗਾਨੀ ਗਾਨੀ ਛੱਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਗਾਨੀ ਵੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਲਾਂ